فيكم حبايب رمرومة اليوم عنا ضيوف التوأمان قصي وأي فوت الخيط بقلب الشلمونة دخلنا شلمونتين هلا بنربط من طرف هيك صار شكل الشبكة حبينا نتسلى بكرات المي مع لؤي قصاي عجبتكم هاي حلقة لا تنسوا ال like وال share وال subscribe. مع السلامة يلا قولوا bye. bye.